можно мне в пробку, пожалуйста, а то мне как то неуютно, я торчу у всех на виду. Ну, как-то лучше. Ну-ка. сука, я тебя еще не ебало разобью. О, нихуя себе, это кто? Нифига себе, это кто? Ня-ня-ня. Здорово. А это кто? А, это кто? Это, А? Я просто домой ехал. Блять, а я просто по садовому ехал. Какие-то чуваки, блядь. И <laughs> что, ни одной незнакомой, ни одной знакомой рожи нет, что ли? какие-то деды, блядь. Блин, офигеть. Ну давай спросим у кого-нибудь. О, здорово. А ты тоже домой ехал? Не, я сюда приехал. А это что? А, ё-моё. Так, стой, подожди, я тебе полчаса назад уговаривал не про... А ты чё на фиксе-то? Э! Ты чё быстро продал велик? Ты чё? Давай все покупаю. Вы понимаете, что ваша цифровая личность значительно отличается от реальной? Вот это вот человек, который сказал в жопу фиксит гир. Вот, продаю велик. Короче, поехал я отсюда, давай. Не скидь! Так, понятия не имею, куда я приехал, но тут красивенько. Ну, в вашем случае красиво пересвечено, не обессудьте уж. На закате едешь в разные стороны, подобрать экспозицию чрезвычайно сложно.